ხელის მოკიდება წეხა რომ მითხარის მომიყევი. არა. ვამ. არა, ხუთ ბავშვს ედა დიდა ბარბარესა. და და ბარბარესა ედა დიდა სხვა ბავშვს და ბარბარესა. ვის ეშინოდა? ვინ ტიროდა? არა, ანასტასია. არა, ანასტასია არ ტიროდა. იროდა თვითაიხეს კაიიკ და იროდა აი ცოტი დოტიროდა არი ცოტი კიდე ვინ დიროდა კიდე ვინ ტიროდა მე ვტიროდი აბა ვინ ტიროდა თქვი შენ შენ მითხარ

გამკავს. მართლა? ორი ბებია მინ არის? რამელია ორი ბებია? მე მყავს ორი ბებია. სახელები მითხარიაბა? ნინა. ნინა ბებო? ნინა. დიდი ბებო, ხო. მეორე? მეორე დიდი ბებოა. მერი ბებო? ომერიბებო და გუგულიბებო შენი ბებო ორი ბებე სამი სამი ყოლია სამი არია აბოს რაქია ბაბუს რაქია შენ ბაბუს ბათუმში ბათუმში არქია შენ ბაბუს ჩემი ბაბუაცო მას მაშინე ასავი როი ჩემთან აკო მელიას როგორ უნდა და კორდღაში ჯამურთ ფილმში დედა მელიას მელიას უნდა და კუთხეში რა უნდა და და როშ ეჭამა როშ ეჭამა ნუ იღე. არ გიღებ დედა. ნუ იღე. არ გიღებ. აი არ გიღებ. აი არ გიღებ. გადამიღე მე. აბა ეველა მოზეთა დეკი გადაგიღო. გადამიღე. გადამიღე. ახლა მოზეთ ხარ შენი აზრით? პირიღია გაქვს? აჰა. უნდა გაიჩინე გადავიღოთ აბა